wa musore niba wambara paketi ikabije igeze nkaha wenda sibyo gerageza uburyo niduhura ngewe sibyo wumva hari icyo ushaka kumbwira sibyo ambara ya poketi uzi yuko n'umubyeyi wanjye ahari budusange nibwo yadusanga iwawe ahari budusanga ariho hose yadusanga mu nzira hehe nyine utari bwikange uvuga ati kanzamureho oke nk'uko mumaze kubimenyera ni yelo TV muri kumwe nayo aka kanya tukaba tugiye ni cya kiganiro musanzwe mumaze kumenyera ni isoko y'ubumenyi ntabwo ndi njyenyine rero nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye hano yatwibwira mm, pasi pasi ikaze mu kiganiro murakoze cyane mm. nk'uko tumaze kubibamenyereza rero kuri uyu munsi ubu ngubu tugiye kuganira ku kintu bita poketi pasi uriteguye uriteguye cyane twatangira utubwira ese wowe ni nk'ubuhe bushakashatsi wakoze se poketi yaturutse hehe mm. yesi nibyo nk'uko bivuze turi kuganira ku bijyanye no kwambara poketi mm. ah, nibyo urambaje uti se ku bushakashatsi wenda nakoze poketi yaturutse hehe ubundi iyo umuntu akurikiye neza amateka iki byose eh, dusanga mu myaka yatambutse ya kera ah, mm. abirabura bavanwa ku mugabane w'afurika bajyanwa ku mugabane w'amerika bageragayo bamara kugerayo bagakoreshwa imirimo y'imbaraga imirimo igoranye guhinga ibisheke amakawa ibintu nk'ibyo ngibyo none ugasanga barakora cyane ariko ntibarya barakora cyane ariko ntibabagabura nyine ku buryo umuntu nyine arya bijyanye n'ibiryo yakoze ugasanga imyenda bambara urumva umuntu utarya nyine cyangwa utarya neza arananuka hmm. ugasanga imyenda bambara ntabwo ibafata hmm. ugasanga niba yambaye ya pantaro ugasanga nyine ipantaro yamatse hano hasi <laughs> urumva hmm. noneho abo bantu bagiye babyara abana nyine n'ubundi bari bariyo uko babyara abana uko isi igenda itera imbere niko eh, bagiye bahindukamo abandi bantu abahanzi abandi basitari mu bice bitandukanye noneho ugasanga b'abana bagiye babyara binjiye mu bintu by'ubuhanzi cyangwa se by'ubusitani butandukanye mm. noneho bagakoresha za ndirimbo cyangwa se bwa butumwa basohoraga bacishije mu ndirimbo n'ibindi bihangano mm. bashaka kwerekana ubuzima babayemo n'imibabaro barimo bagashaka no kwerekana ubuzima ababyeyi babo babayemo noneho mu rwego rwo gukomeza kubibuka mu rwego rwo gukomeza kuzirikana ndetse no kwerekana kwereka isi yuko ababyeyi babo bafashwe nabi mm. ah, bakajya bambara n'undi ya myenda ariko icyo gihe ubwo bayambaraga ibakwira yagombye kuba yabakwira ariko noneho kugira ngo berekane ko eh, igicumbi cyabo aho bavuye ababyeyi babo uburyo bari bameze mm. uburyo bambaraga izo paketi ugasanga noneho nabo bagiye bafata amapantaro yabo bakambara paketi atari uko icyo gihe atari kubakwira ahubwo bagira ngo bereke yuko ababyeyi babo hari uburyo bigeze kwitwara mm. umurage wabo n'iki byose bakomeza kubikurikiza ugasanga mm. rero ba sitari twemera bakomeye ku isi ba fifiti senti bande na bande bambara paketi bikomeza bigenda bikwira ku isi rero hmm. cyane cyane mu mico y'abirabura ariko hmm. n'abazungu nyine bagenda bayifata hmm. n'abandi baturuka mu yindi ku yindi migabane bayifata iteranyira paketi ikwiriye hose no mu rwanda irahagera <laughs> hari <laughs> ukuntu nabonye batubwiye ngo ngo poketi ngo yambarwaga kera ubundi nta nubwo bari babyambaraga kuvuga ngo ni ubushake bwo kucyambara ariko igenda iregarega igeze hariya hasi mm. ngo wasangaga ari ukubana kubera gukora cyane mm. kubera ndakomeza ngende nzamura nzamura bareka nyireke kapfe gukora nyine agakora mm. akayireka nyine igashyirikanya yagera ngo no mu rugo akabaha undi ndakizamuriye kereka nyikomeze gutya noneho icyo gihe nubwo noneho wasagaga nk'abasirikare babagaze ejo kubera kora kora kora kora noneho kumuhagarara hejuru gutekereza yuko ari ku kazi k'ingufu kandi arebye ku ruhande bashobora kuba bamukubita nk'ikintu gutya urabizi ko nyine baga babaho mu buzima bubi bati nta mpamvu zo kwibanza muri ipantaro agiye kumva ko nyine bwa buzima kuko umuntu avuga ati no muri senda hindura mpindura iki mm. ubu ngubu bitewe n'ibihe turimo mm. kano gapfukamunwa aya ndwara uryamo gafite <laughs> kubera ko avuga ati byamaze kumujyamo nyine mm. ukabona ageze mu rugo arakomeje arakambaye yagiye gukora ibintu agakora nk'agiye kurya yari kurya mukabona nanjye akakambaye kubera iki ni akamenyero kugakuramo no kukamba urumva nyine nta nabo rero babikoraga bavuga ati n'ubundi mu rugo se ubundi ko ntacyo byaga bibabwiye nyine umvuga ko nyine agomba kuza kwambara iki ya poketi yiwe ah, mbese nkibaza kuki mu muco nyarwanda kuki cy'abanyarwanda abanyarwanda barayanga eh, ababyeyi cyane cyane ababyeyi mm, cyane cyane barayanga kubera yuko iyo eh, abonye nk'umubyeyi mm. abonye umwana we ari kwambara poketi ko akenshi mm. usanga abantu bayambara cyane cyane igitsina gabo ndetse kandi abakobwa nabo barahari barahari bakubitamo akantu k'agasengera akamanura ubundi agahita ayikubitamo akayigeza hasi ariko eh, muri rusange yaba ababyeyi bo muri kigali umuntu avuga ko bajijutse cyane cyane ko n'ubwo n'abandi barajijutse mm. usanga nta mubyeyi n'umwe yishimira kubona umwana yambaye poketi mm. kubera iki usanga umubyeyi cya mbere iyo umwana wambaye poketi aravuga ati umwana wanjye amaze gufata indi mico runaka mm. ntazi ugasanga ati wazanye ipantaro yawe ese ipantaro ni gukwira tujye kuyigabanya kandi ipantaro iramukwiye hmm. nta hantu ni hamwe nigeze mbona umubyeyi ashyigikira umwana kwambara poketi ese urayemera ngemba ntagitwaye eh, uravugisha ukuri cyane pe eh, hmm. ugiye kubona ukabona uteretse umukobwa umukobwa gutya murasohotse wenda ukunda abakobwa dusohoka twiyambariye udupantaro nyine hmm. ukabona ukabona ka poketi wabyakira eh, iyo ugiye ibyo rero tubera tugiye ku mukobwa n'iki byafata eh. indi ntuza ariko burya iyo wemeye umuntu akenshi ukunda kumwemerana n'ibyo nyine uko ameze ni ukuvuga ngo hmm, gukunda umuntu nyine cyangwa se kwemera umuntu ukamwemera uko ari nyine hmm. eh, wenda nkanje hmm. ntabyemera kubera yuko mba numva nta kintu bintwaye cyane yuko kuri we ababona yuko kuri we aribyo bimubereye ntabwo ngiye mbona nta kibazo nta kibazo wowe sabwo ntabwo yemera wapi kubera iki se ngo waza kunira utambaye poketi kubera si iki poketi oh, mm. ah, no guteta bihurira hese oya se wambwira iki ntabwo ngucishijemo ijisho oya none se reka nkubaze mm. kwambara poketi mm. no kuza gutereta ibintu bitandukanye kuko we reba icyo umuntu uje kugutereta azanye cyangwa se ya urambwiye ngo uze wambaye ibintu bidafashije uze uti ufite ibintu ku mutwe ntazi reka ndeke kubivuga hmm. mbese urajagaraye hmm. umwana uraje kuntera ese paketi ni ukujagarara shaka paketi mbona ari ukujagarara reka nkwereke ikintu kimwe hmm. ubundi ibintu by'imyambarire uko mbibona ntago runaka ategetswe ngo yambare gutya ahubwo hari ibintu byagiye biza ari nk'imico nese ubu ngubu uramutse ugiye mu bukwe wambaye wambaye amatreyiningi bagusubiza ngo waje wambaye treyiningi njye mbona umuntu wambara paketi aba atiyubashye ni ukuri rero rero ukuntu mbona ikintu nk'icyo ngicyo ntabwo mbona ko umuntu wambara poketi aba atiyubashye ahubwo eh, hari ibintu bita hari uburyo nyine wenda isi igenda igira influence ku bantu hmm. nk'uko eh, twatangiye tubivuga sinekeza ko poketi mu buryo bumwe cyangwa ubundi igeze itangira mu rwanda hmm. ahubwo eh, ni abo bantu nyine twavuze bagiye bayizana yamara kwaduka ukagera mu bantu b'abasitari abasitari bakagenda bayanduza kuko uzasanga n'ubundi ibintu byinshi twavuze yuko twasanze yuko urubyiruko rwinshi mm. nibo rwambara poroketi mm. kandi eh, abo basitari urwo rubyiruko nibo rureberaho mm. niba umusitari runaka yambaye ibintu runaka urumva usanga nawe rwa rubyiruko rwabyiganye ko ibintu byose uzasanga bibaho muri sosiyete nyarwanda abantu baba babyiganye ntabwo ari twe tubirema na gato tubizana biva mu yindi mico tukabifata sinibaza ko rero keretse ahubwo wenda uvuga ati ntabwo ari umuco nyarwanda kwambara poketi wenda umuntu akabyumva ariko ntabwo ugenda umva ikibazo cyo kwambara paketi icyo ari cyo rero mba sinzi ukuntu mbibona mba mbona paketi na oke nyine nanone ntiwambare ngo uzamure kwa kundi abapapa hari ukuntu hari ukuntu wambara nk'abakongomani ukabona ibyo by'iyo ntabwo byiyubashye ukambara mu mutima ntabwo ari ukambara mu mutima mbona ari iby'abasaza ariko nyine basi nunayimanura imanura ariko hari hari pocket ari ukuntu ujya kubona ukabona ipantaro igeze nk'aha ukimajije ntacyo bitwaye haba eh? mm, yambayemo ibindi bintu imbere none se uba uri kutwereka uba uri kutwereka kariya kantu ko mo imbere kandi kariya kantu ko mo imbere nta ko mo imbere ntabwo kaba kagomba kugaragara mwanangire kamubaze mm. uhuye n'umutipe nk'uko nanjye amaje umusisita mm. nubwo wenda nacyo turi bukigarukeho umusisita kuri wenda namutse kumutereta umutipe araje ameze neza afite amafaranga afite buri kimwe cyose ari simati mu mutwe mu buryo bw'imitekerereze mu buryo bw'imikorere akunda famiye byose ni byiza ikibazo ni paketi wamwagenda cyose ni sawa hmm. afite gahunda ntabwo namubwira ngo genda nyine nabanza nkamwumva kuko umuntu usanga umuntu ufite ibitekerezo nk'ibyo usanga ntabwo poketi ari akantu kamubaza akaba ari akantu kagumana batingiye ntabwo poketi ninjye nayo hmm. hmm. ntabwo usa najya kukwereka umubyeyi wanjye wambaye poketi ese bitwaye iki Eh, uravuze ngo bitwaye icyita mm. nibuka mm. kuki ahubwo muzambara mm. mwavuga ngo nakubwira wenda umukobwa yakubwira ati uyu munsi mama arashaka kureba kuki muhita muziza uwo munsi muza njya mbibona nko ku basore batajya basokoza hari ukuntu abasore batajya basokoza imisatsi yabo ariko iyo bagiye ukaba nyine ndaza kugusuka amaso harabarinde harabari mama nyine tu eh mama cyangwa harabari muzehe eh muzehe wajya ukubona ukabona aje yasokoje afite n'agasokozo mu mutwe ameze neza asa neza ukibaza se kuki atari uku nguku mutinya ababyeyi ahubwo nyine abantu aha icyo ngicyo nacyo nashaka kugarukaho mm. ntabwo ikibazo mm. ari bababyeyi ahubwo mwebwe wenda tuvuge niba ari umutipe wenda ugutereta yambara poketi mm. akaba agiye kuza iwanyu akaba azi yuko nyine ababyeyi nk'uko twabibonye ababyeyi ntabwo bakunda nyine umuntu wambaye poketi icyo gihe aravuga ati ndamuka ngiye hari ahantu nambaye poketi ababyeyi baracishamo ijisho bavuga ati uramuhungu uzanye n'ibintu mm. nk'ibyo ngibyo mm. ariko mu by'ukuri mm. nubwo atagiye yambaye ya paketi ntabwo umutwe bigeze bivamo n'ubundi umutwe we kwambara paketi biracyarimo n'ubundi nahava arongera yambara ese kuri wowe ahubwo noneho nkawe icyiza ni uko yagera imbere y'ababyeyi akambara neza mwahindukira n'ubundi akambara kwa kundi bisanzwe yangeyeho icyiza ni uko n'ubundi yakwambara umwenda akambara neza nyine niyambare sinanangiza mpamvu navuze ngo ntiyambare ngo azamure ariko nanone basi gatera agatere kamwe gato cyane ariko wari uyitera ni ukuri ukibaza gato ntakikiza eh? <laughs> ako gato ntakikiza ah, ni kugira ngo asa neza hari ukuntu yambariye hano nabwo ubona bidasa neza ariko hari ukuntu yamba niyo akantu gato ubona oya oh, <laughs> hari ukuntu njye mbona hari ukuntu bayambara hasi ukajya ngo ni nka wani umwana bebe wamwambitse pamperisi mm. wani ukuntu hasi biba bimeze mm. usanga nyine ikintu cyamanutse ntabwo azi kwambara ipantaro neza ukibaza se ni uko atazi kwambara ipantaro neza se simbi reka nkubaze hmm. kuko njya mbona none n'abantu ba papa bana vuba ngo ariyubashye papa yambaye poketi ntabuzi yeee ntabuzi ntabwo muzi uwo hari aba eh, ntabwo umuzi genda <laughs> bazi hari papa ngiye mbona arumva agasanga umupapa nyine nk'uko tuvuga ngo umuntu ariyubashye uravugisha ukuri utari urubyiruko atari undi wabikoze ku ruhande akaza nyine akaba akari papa wari umupapa se ubundi umubara gute buke muvuga gute muvuga gute mba mbona rimwe bazatwihanganire bakure izina umupapa agera umuntu wiyubashye tu hmm. eh, ariko se uzabona umusore hariya udasobanutse ngo nuko ngo afite umwana yateye umukobwa w'abandi da cyangwa byagenze bite ngo yitwa umupapa hari abapapa nzi bafite ingo zabo mhm. bameze neza bahari ingo zabo hmm. basobanutse ariko bambara poketi kandi ukabona none se afite imodoka ye sibyo mm. ntabwo ari bugenda arwana nawe mu nzira <laughs> ikibazo ni wa muntu urumva ujya mm. ukora urugendo rurerure mm. nta bushobozi ufite bwo kugenda wenda wamugane wicaye muri modoka yawe cyangwa se wenda uri no muri bisi wenda ya rusange uri kugenda nyine amapantaro wenda ibyo byo nakumva nabona hari ikibazo ariko umuntu afite imodoka ye aritwara arava mu ntuza mu muhanda agera muri parikingi yazamuka ajya mu biro bye ariko ubona yambaye ipantaro poketi urabona iramubereye ahubwo ntabwo mubibona nko guhenera abantu oya ntabwo guhenera abantu hari umuntu ugeze guhenera undi <laughs> oya hita eh? nibaza hari ukuntu reka twimajine ukora nko muri banki hmm. sibyo wagiye wateye aka poketi kawe nyine tu hmm. hagize nka dokima itakara kuriya kuntu mwunama ntihari ukuntu ushobora kunama ipantaro ikara ikaba yatakara biriya bibabyara ibibazo nk'ibintu <laughs> <laughs> kuko none bakundamo ameze neza bikakugendekera kure kuko reka mwereke ikintu kimwe hmm. ntabwo ikibazo hmm. ntabwo ikibazo njye nkibona mu myambarire hmm. iyo pocket nke kuko none se kambaza abantu bayambara tuzi nyine babizanye si abantu bafite amafaranga bakomeye ku isi bavuga ariko ijyana ariko ntekereza ko batazi imva n'imvano yayo kandi ari imico y'ababyeyi bamwe mwese abo bafite senti bavugaga abo ba eyikoni abo ba Chris Brown barazambara ni abakire bafite amafaranga eh, turabakunda indirimbo zo tuba tuzumva mm. twumva twajya no kuba ahantu baba ibintu byose mm. ubundi ahubwo urahereho urwanya pocket kandi tubona dufite abantu tureberaho bambaye izo pocket kandi tubona batwinsipira mba mbona nyine mba mbona baducanganyikisha mu mitwe ahubwo none si ubwo ngubwo njye sinzi ukuntu njye mbibona ariko mba mbona pocket njye hari nanjye gukoresha ijambo ariko reka ndeke kurikoresha ariko mba mbona ari mba mbona ari ibintu bidasobanutse mba mbona ukuntu utekereza mu mutwe hmm. bijyanye n'ukuntu wambara nyine hmm. Hmm. none se aya byo reka nkubaze niba umuntu wenda afite ubushobozi bukeya akambara imyenda idashamaje urabizi imyenda idashamaje iba kuko ah. atambaye ya pantaro ibihumbi mirongo inani asundeka mbanze nkubaze reba urifashe umuntu nkawe afite amafaranga yiwe yigurira umwenda umukwiriye umwenda arabona niba ujya kugura nk'ipantaro uragura ipantaro ubona ko igufitinze ikuzuyemo neza n'umukene wibereye hariya aguza agapantaro k'amafaranga ni kinini ashaka kugikuriramo azajya kugabanya eh? oya nta mafaranga afite yo kugabanyisha urabizi ku bintu byo kugabanyisha no gutanga ibiciro ku gaceri akakaguzemo imboga mhm, eh, iki mhm, mhm. arambaye umuturage hariya arambaye agenda cyambaye poketi kubera ko ari kuvuga ngo nzagikuriramo ni ikintu kugira ngo ntagura akankwiriye aka kanya mm. ejo nkaba nabyibuha cyangwa bikagenda gute mm. kikaba cya cyakahita nk'agasiga akambaye icyo kintu nawe waba udafite amafaranga ejo ushaka kugura ikindi kintu ugasanga nawe mwese mwambaye ibintu ahantu ese tuzabatandukanyiriza he eh, ntabwo kudutandukanya bari kudutandukanya kuko buriya mu mibereho ya muntu cyangwa se mu buzima bwa muntu hmm. abona ko ibintu bitandukanye hmm. urumva hari uzasanga nyine akunda ikintu runaka ugasanga kubera impamvu runaka zitandukanye hmm. ngewe niba wenda ndi gutya nkakunda wenda riri wayini nkaba numva nshaka kwisanisha na riri wayini kuko hari umuntu byanze kunze buri wese agira umurore muto umuntu areberaho kuba turendaniye wowe nubwo tutazahura ariko uburyo akoramo ibintu bye uburyo yitwara mm. ndabikunda cyane mm. nkavuga ndashaka gukora mu buryo bwose namera nka riri wayini kuko aranyinsipira nubwo ntazaririmba nka riri wayini ariko ibindi byose nashobora niba mfite wenda ushoboye kwigura iyo pantaro nziza yo kwambara reka na pantaro bambara pocket ntabwo ari pantaro bose bapfa kwambara pocket mm. yego hari eh, amapantaro ushobora kudashobora kwambara pocket nta wenda yabigenewe mm. ariko muri rusange iyo urebye usanga wenda amapantaro amajinsi ari wenda bakunda kwambara poroketi ariko mm. icyo ndi kuvuga ni iki ni uko bijyanye n'uburyo ntekereza bijyanye n'umuntu wenda unyemfiriwansa bijyanye n'uburyo umuntu ndeberaho mm. n'uburyo nshaka kwitwara nkawe hariho igihe mba numva ngomba kwitwara nkawe mu migirire mu mikorere mu mitekerereze uretse wenda ko ntakora ibikorwa by'indashyikirwa cyangwa se bimeze ukundi kuntu yakoze urugero nko mu muziki wenda yakoze ukajya kuri urwo hejuru ariko nkumva bimeze gutyo niba ameze gutyo ntekereza gutyo mfite ubushobozi bwanjye utangurira ipantaro wowe hmm. hari umuhanzi wigeze kuvuga ngo umupataro utakuzamura ukozwe n'ipantaro utazamura wenda ntabwo yari ashatse kuvuga muri ubu buryo bw'imyenda ariko nyine icyo nshatse kuvuga wowe hmm. ntunyambika ntuzi n'uburyo nambara ntuzi n'uburyo mbibona ku cyupaka cyangwa ikibazo ntacyo gutwaye nta kintu nta kibazo na kimwe gutwaye ntari n'umwana wawe konti noneho kwanza si ndwara nguranyobora wanya njye hari ukuntu iyo abantu wenda bakundana cyangwa iki hari ukuntu ushobora kuvuga ati nyine iyo pantaro ubuse nta kuntu wareka ako kajipo wenda mini wenda tukagenda nko ku mamini abatipe abatipe batazikunda nyine ukaba wacarenjinga umukobwa amubwira nyine nta utwo tujipo se abatipe badakunda mini se barahari barahari ni abahari njya mbumva nyine baba adeperi <laughs> eh? <laughs> eh, urumva aho nanjye nkaba nakubwira si ubwo nta kuntu wajya uzamura ipantaro bikagaragara nk'ibintu byo kuko akenshi tubona ko abantu bambara poketi akenshi tubifata nk'abantu batiyubashye hmm. Hmm? muri sosiyete hmm. sosiyete umuntu wambara keretse ari nakomeje mbivuga ngo hari poketi umuntu yambara nawe uri mu bandi uri umusore ugahita wasi yazamuye kiriya kintu agenda arwana ari n'ugenda ukagira ngo afite n'ikibazo mu maguru akabona akaguru kamwe akajyana hirya kandi hino hmm. ariko urwana n'ikina yapanga agakomeza agenda akubita azamura kibaza ukuntu agenda azamura gutya ashyiramo eh, n'uza ashyiramo cyangwa akazamura hmm. akagenda azamura ese wakwambaye umwenda ugashyiramo umukandara wawe ukamufata neza hmm. ntabwo buriya waba wumva wambaye neza ariko reka nkubaze ngewe ni virenda mu kintu nambaraga iyo poketi ngeze i kigali mbonye amafaranga birakunze ndebye zemu tivi n'ahandi hose ba damundi sinajya mbibona twarakundanye ariko mbere wowe ntambara gutyo mm. ngeze i kigali nyine ntange kubona ibintu bituma nyine mbona abandi bantu bameze ukundi kuntu kandi nkabona biraryoshye ko mm. akenshi uzasanga urubyiruko mm. nabwo ngo rushishibutse bagendera ku bitekerezo cyangwa se imikorere yabo bigendera ku bantu n'undi bamaze gutera imbere cyangwa se babasitari mu bice runaka nkabikunda ariko mbere y'uko mbikora naragukundaga buri kimwe cyose nagikoraga yewe arabona amezi wenda n'atanu ngo dukore mariage byose barabizi mu rugo akantu ka pocket kageze gutya karaje ba kaba kanyikubiseho ndakambaye urambwiye sheri wakuyemo ndabyanze wazamwe ndabyanze wazamwe ndabyanze wahita unyemera kuko pocket yajemo nshaka igihe nakumva ko nza n'ikindi kintu mu rugo ukacyanga niyo pocket yakunanira gusa najya nkubwira ngo eh, usase ukabyemera <laughs> gatore ko kuri akantu gato gashobotse ako kantu gato najya nkakubwira nako ukakanga niba niba utangiye niba nshaka kukubwira ikintu nk'umuntu dutekereza ko tugiye kurushinga abantu agiye kurushinga nawe nawe bamaze kumvikana ibintu byinshi poketi gusa ikaba yakunanira natekereza ko hari n'ibindi bintu bizakunanira mbese poketi yatuma ushwana n'umuntu mugatandukana kuri poketi nuko akenshi ni imiryango mike cyane ushobora gusanga eh, poketi itagizeho ikibazo hmm. ah, ntabwo urakundana n'umuntu ukamuzana iwanyu mugeza mu rugo mukamwakira nta kindi kintu atwaye ukajya kumva ukumva wenda atashye papa nkumva ko ubutaha uzamubwira ajye yambara ntabwo nagenda yanagaritse no iriya iriya ni imyumvire y'abantu hari ikintu pogeti ni imyumvire ya ni imyumvire nyine kuko imyumvire atari umuntu utazamurira ipantaro eh, rega nicyo kimushimisha ndetse ukamubaza ikibazo kimwe hariho umuntu nese nk'urugero hari nk'amatipa kubera ngo ntabwo akambara itise nyine mm. Mm. nubwo yaba afite amafaranga y'ikirenga mm. nubwo yaba ari uwo kwandika uvuga ati kuko uzabona n'abana baturuka mu miryango imwe bitagakwiye wenda kuvuga nyine ngo izo paketi bazambara nk'uko bivuga izo mm. paketi bazambara iwe mm. bakabibona akabyibura kubera iki nyine n'icyo umwana akunze ese kuki bwumva ko umwana wawe none icyo umwana akuze ajya amureka oya ntabwo wenda avuga ibintu byose umwana ntabwo yagenda ngo afate ikintu runaka gikubita hasi ngo umureke ariko se mbese ubu umwana utangiye njya mbibona mu bigo by'amashuri urabona wenda niba usapotinze umwana wawe yambare poketi akiri mu rugo iki ariko nawe wagera mu kigo cy'amashuri ugasanga bari kwambara za uniform bakazambaramo poketi sujya ubibona bagacamo n'amacupa ahubwo amapantaro hmm. ugasanga bayatugishije uducupa ah, ni monga ah, ah, ni monga hmm. bameze neza cyane bameze neza cyane hmm. ujye ubaye diregiteri wajya ukubitaho uducupa ahubwo najya babwira nti mbongere ku mafaranga mujye kugabanya mu kazu urakabuze <laughs> najya noneho ukabona umwana nk'uko nguko baramuretse nk'uko nguko ntekereza umwana baretse akiri muto mutoya kwambara poketi nyabona ari utwana duto babikorera hmm. akana kakiri gato kiga nko muri pirimeri hmm, barakaretse eh, hmm. kambaye poketi mba mbona ashaka kuzahinduka nk'umupapa atacyambara yambara igera ikora wa mungana nabonye ngo hari ukuntu azajya yasiga sentiri kugenda uyikurura kuko niba ubonaza ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azagenda asaza akigenderamo tekereza niba mutangirije kuba yambarira hano ejo nayambarira hano ejo natajya yambara uzamurenganya ngo yambara gusa gusa kandi niwe wamwigishije kutajya yasa wibaza ko bari abambara pocket izo nzira nziza batazigishijwe eh? izo nzira nziza uri kuvuga hmm. bakiri abana ntibazihawe rega barazihabwa ariko hari ubwo bazirengagiza hari ikintu uri kwirengagiza ahubwo nawe hmm. wowe banza urebe ngo sosiyete tubayemo iradutegeka iki idutegeka kutazambara sosiyete turimo y'u rwanda dukorereje en general hmm. mu banyarwanda reka dufate mu rwanda kuko turi mu rwanda mu rwanda pocket igaragara nabi ese gute kuko rega reka mvuge ikintu kimwe uzi dusohoke hano hanze sibyo tujye twegera nk'ababyeyi shaka dufate batatu gusa mm. tumubwira ati mubyeyi pocket tubivuga yego mm. urasanga hafi mirongo icyenda n'icyenda ku ijana mm. pocket barazanga babona hari akantu ukora hari utuntu tw'utu utuntu dukora tutuvuga ngo ntacyo dudutwaye nta kibazo tunateye ariko hanze aha batubona ukundi reba urugero reka wenda utarutseho gato reba nk'utu tuntu two kuvuga ngo umukobwa wasuye umuhungu muri aho yibana sibyo inshuti mbako nta kibazo kumusura ntacyo ikiganiro tuzagarukaho ugasanga turavuga ngo ntacyo bitwaye nyine ariko ugasanga hanze nshobora gusohoka muri iyo nzu nshobora gusohoka aho hantu uwambonye nsoza agahita ati wakabonye nta karaye kari wabonye aho muri ba basore wose umunsi wose mm. kandi ugasanga nta n'ikintu kiza wenda naje no kugufasha guteka wari urwaye wanatetse ndagutunganya ibyo nditahira nta cyabaye mm. ariko ugasanga cyangwa wenda uri na musazanye nuko batabizi mm. ariko kuko abari hanze batazi tutugeze dutanga itangazo ngo ni musaza wanjye nje gusura hari ukundi kuntu babifashe rero nikiza ko na pocket iriya ushobora kuyambara uri n'umuntu wiyubashye bagahita bati rero kara nubwo afite amafaranga ariko ntakagegera mm. mm. eh, ngewe si mbibona mm. kubera yuko mpamvu atari ko mbibona nk'ubu twicaranye wambaye umutuku n'umukara yeje akora ati kamwiza ukuri ngewe si umuntu wambaye imyenda y'imituku n'imikara nkavuga ati ngewe yena nakubonye ngewe mba numva nyine ntazi ukuntu bimeze wakihangana ukagerageza kutambaye umukara umutuku n'umukara ukambwira ngo no no no ngewe nibyo nkunda ngewe nibyo nkunda kose ubikundira iki umutima wanjye w'imbyambaro numva unezerewe niba nanjye ndi umujama mm. nkaba nikunda paketi yanjye mm. paketi yanjye akaba nta muntu ndagira uwo mbangamira mu buryo runaka mm. nubwo wenda ubona nyine nyambaye kwa kundi nibyo nkunda burya ikintu umugani wacu mu kinyarwanda ntabwo wenda ushobora kubuza icyo utabuza aravuga ngo icyo umutima ushaka amata aguranwa itari ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo eh, icyo wowe wumva ushaka kuko paketi nta muntu ibangamira nta muntu wari waza kwicara wenda mwicaranye ahantu bakavuga ngo wenda ngo ngo se ngo kino pocket yange mbangamiye ngo akigiye hirya ntago ntago ari corona urumva <laughs> ntago pocket yandura ntago mm. pocket eh, niba twicaye ndi panangi nsiga aho ngaho mm. <laughs> jiste nyine ni uburyo bwo kwambara mm. ku buryo nk'urugero ase reka nkubaze ikibazo gitoya ah, wambaye wowe wambaye wiyubashye ugiye ku ugiye kugerageza kuwushushanyiriza kwambara wiyubashye kwambara wiyubashye ushobora kumbaza kwambara eh, wiyubashye wowe ku giti cyawe ambara wiyubashye ni umuntu bagutumiye ahantu hakomeye ambara wiyubashye twumve niba uri bugashyiramo nako niba bishoboka kugashyiramo wenda niba ushobora kuba ati ngewe nambaye niyubashye nakwambara ikabutura nkayigeza nk'aha ngaha ubwo urumva nashyizemo poketi mfitemo timba zanjye ubwo niko kwambara kwe mm. we kwambara kwawe wiyubashye urumva wakwambara gutya ikintu cya mbere kwambara niyubashye rero mm. iyo byaterwa ahantu ngiye nyine ahantu ni ukuvuga ngo mm. ahantu ngiye ahantu ngiye byatuma ni ukuvuga ngo ahantu naba ngiye kujya byajyana n'uburyo ngiye kwambara none se ikibazo nanone mfite nyine ese duha agaciro ah, umwanya tugiyemo cyangwa duha agaciro abo tugiye guhura nawe eh, ikibazo iyo hari umwanya ugashaka no kugendera ku byiyumvo by'aho ugiye bituma ugaragara uko utari icyo nshaka ni iki ndashaka ko wowe ubwawe garagara nk'uko uri n'ubura umumini minimiza nyine bigaragare ko minimiza wambara mini nyine kuba ibintu byo kwitwararika no kwibombarika ako kanya turi kumwe none se hari abakobwa najyaga mbona mm. ko nagiye kuri moto wenda nubwo ako byose n'ubundi ni imyambarire nubwo mm. wenda atari atagutandukira cyangwa imyambarire mm. usanga njyewe nyine yambaye mini rwose iyo mini bamwe tunakunda n'abandi wenda nkavugiye mm. urumva ariko yageraho ugasanga afashe nk'akantu k'agashakoshi atangiye kujya gutya atangiye gushyira njye nkahita nibaza ubundi yagiye kwambara atabireba ni ukuvuga uwe arashaka mm. kuyambara k'umutima urabimutegeka mm. ariko kubera abandi bantu uburyo bari bubibone ari gushyiraho ka kantu icyo nashaka arongewe sinshaka ngo umuntu yambare wenda iyo minota atari turi kugarukaho sinshaka umuntu yambare ya poketi kubera abandi bantu ngewe warumbaje ngo ese kwambara neza kwawe ni ukuye kubera abantu ahantu ngiye bantamiye mm. kugira ngo batambona mu yindi sura amakomanteri wenda niwe na rorinda bari bagiye kumamo bagusoze kubera iki ya myumvire nakubwiraga y'abantu mm. Mm. niba ari rore bari bari bumpemo bakambwira ngo yayo ntabwo uri bukore twabonye undi kubera iki babonye naje niyambare ka pocket kanjye kandi niba wenda yarahane gusavinga gusavinga ndi bukore neza ijana ku ijana ntabwo ndi buterure icyese ngo ipantaro yanjye igwe nzi uburyo ndibigenda amapaketi yanjye <laughs> bikagenda neza ntabwo ntekereza yuko cyaba ikibazo cyo kuba najya nambaye poketi ahubwo ikibazo cyaba iki mm. ba bantu nsanzeyo mm. ese kuki ahubwo abantu badahindura imyumvire n'imitekerereze ngo mve yuko ibyo bintu byo muri mirongo inani na karindwi kuko nibo bafite uko bambara mm. mirongo icyenda n'umunani bafite uko bambara bibiri na makumyabiri bafite uko twambara kuki abantu batumva ko isi igenda ikura mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakumva yuko n'iyo poketi bayakira kwambara poketi n'uburyo abantu poketi si ikibazo cy'imyambarire si ikibazo cy'uko umuntu atambaye neza mm. ahubwo ni ikibazo cy'uburyo abantu bafatamo ibintu uburyo babonamo ibintu none se ntekereza ko bavuga mu muco nyarwanda baravuga ngo kwirinda biruta kwivuza mm. wagarutse ku kantu bati ni bitewe n'ukuntu abantu babibona mm. e, we wakwirinda uko abandi bantu bari bugenda babibona nyine ese si byaba byiza ahubwo aho kugira ngo utegereze ko bazavuga si byaba byiza ubabujije kuvuga noneho ese kuki ahubwo njye nagenda ku mitekerereze y'abandi bantu kandi n'undi muntu mukuru rega <laughs> ntabwo hmm. ntabwo umuntu urumva hmm. umuntu yaza ngo ayobore amarangamutima yanjye hmm. oke wenda hari imiti tuzi ko wenda birenze sibyo ko n'iyo paketi hano turabona wenda yagiye mu muhanda akuyemo iyo pantaro wenda iyo jingisi yambaye ngo yambare umwenda w'imbere abara agenda yambaye mupaketi oya ntabyo tuzi ntabyo tugiye tubona ikintu bita umutima imyumvire n'amarangamutima n'imitekerereze burya ni ibintu umuntu akurana n’ibintu umuntu akunda nibintu umuntu ashobora kuvoma ku bandi ikibazo wenda niba unabona ko itari ikibazo mm. ikibazo twabanza kukirebera mu iterambere isi igenda ijyamo mm. ngewe nka pasi ndamutse wenda ntabashe kureba abo ba sitari bayambara mm. ngo babikore gutyo nkavukira mu isi y'abantu bambara bageze hano wambwiye batambarira mu bihaha no mu mutima ariko nanone bambara nyine mu buryo wakita muri simati nanjye nabikora ariko niba nkuze nkakura isi inyemfiriwansa kwambara poketi ndi urubyiruko nanjye nzabikora nk'ubu reka nkwereke ikibazo kimwe mm. ntabwo wenda aribyo tugiye kureka nuko wenda uvuga ibintu ariko wenda ukagenda ubona izindi ngero zigaruka zivura wenda n'ibyo bintu mm. runaka n'iki byose mm. nk'ubu uba usanga n'ubundi ababyeyi bifatiye ku gahanga abana cyangwa se urubyiruko rw'ikigingo nyine cyangwa se abantu bakuru muri rusange tureke no kuvanga ababyeyi ngo izi ndirimbo ngo uzumva nk'iyi wumva nyine bari kubita umuco ng'iki iki mu by'ukuri indirimbo nta kintu n'ikintu kimwe yigeze yica nta kintu kimwe igeze yangiza ariko ubwo nta muntu ngarutse ku muco umuco uko mbibona ugenda ujyana n'aho iterambere rigeze ntabwo nyine hari imico myiza igihugu kiba gifite mm. ko buri gihugu kigira umuco wacyo mm. ntabwo u rwanda rwavutse abantu baba bambara amapoketi mm. nta nubwo kongo yavutse bambara amapoketi ahubwo uburyo tugenda tubaho ubuzima tugenda tubaho isi tugenda tubaho ituma rimwe na rimwe duhindura imitekerereze ugashaka kwisanisha nayo atari uko tubikunze atari uko twabikuranye atari uko ababyeyi babituraze ahubwo kuko ariko nyine ubwo buzima n'ibitekerezo n'imikorere biri kutuyoboramo ni ukuvuga ngo wemeranya no kuvuga ngo tugendane n'iterambere iterambere tujyane natwo tujyane oh, niko <laughs> birasa nkaho ibyo uri gusanishamo kuko maze kubibona wenda tu uh, sina poketi gusa wenda tugiye no kuri izo ngombe ni ibiki hmm. urabona kera sama ntabwo koko tutagiraga sama mm. sama twarayigiraga mm. ariko wasangaga twambaye n'ubundi ariko kugeza kuri ubu sama sama gafata u rwanda sama u rwanda turimo ubu ngubu na sama amerika irimo sigaye mbona nta tandukaniro rinini risigaye imburuzo k'izuba karapfumutse eh? <laughs> eh, kera kari katarabona izuba ryabaye ryinshi mm. none ukuvuga ngo niyo tujyanye n'iterambere poketi ah, mu bihe bya mbere mu bihe bya mbere igihumbi kimwe magana cyenda demirikombe kugenda umanuka mm. nyine ntago wasangaga poketi ihari yari ihari koko sibyo mm. ariko usangaga aho yambarirwa kiriya gihe ubu si yambarirwa mm-hmm. kuko usanga hari abakiyambara uko yambarwaga mm. sibyo ariko ubu ngubu hari yambariye nka hano utararenga si ukimbaza mm. mm. dukomeza n'ubundi kubu ngubu intanga y'i kigali cyari ikibanza cyaguraga ibihumbi magana atatu bakigura miliyoni zingahe nanjye nibyo nakoresheje ngo tugendane niba ari ibyo mhm. uko mbibona mhm. uh, twari twiteze viziyo venti venti ntabwo tubashije kuyibona birasa nkaho ntayo turi kubona ubu ngubu kuko hari udukoryo twinshi twagakwiye kuba twarabonyemo uh, ariko reka twiteganya nko muri makumyabiri nka demiri ventura ventikadire mm. ndatekereza amapantaro zose niba ari amapantaro niba ari izaba yaravuyeho mm. kuko uzajya wambara n'ikabutura wipokete suveti ubwo noneho bazashyira pokete na suveti <laughs> simbizi kuko hari uba ugomba guhisha ikirimo imbere mm. none data niba yatangiye kugaragaza ikirimo imbere zarangira nk'uyu mwenda nawe ukuyeho wagiye mm. sibyo nugenda nkongera nka poketi ntekereza ko tuzasubira muri uno muri aho muco wo kutambara noneho hari akantu wakomojeho ngo icyo wiyumva mu gikorere niba mbyutse mu gitondo nkumva uyu munsi shaduva nta mwenda n'umwe nshaka kwikoza ku mubiri urabwiye ngo maguruke maguruka iwacu ukomeze nigende ntabwo aricyo ndi kuvuga mm. eh, uri kuvuga ibintu ugashaka guhita wigaragaza mu ishusho nyine itari yo nyine yatari mhm. gerageza nawe mm. witurwanyiriza poketi widucira poketi <laughs> twe tuyambara n'abandi bagenzi banjye n'abandi bayikunda mm. ahubwo wowe njye navuze niba ngiye mu isoko muri shopu runaka gushopinga umwenda mm. kuko rega nibyo nakubwiye mwese uko ubibona nawe ntabwo ari buri mwenda wose wambara pocket mm. kandi niyo wambaye ya myenda waba ko n'amatisi bajya bambara pocket mm. bigenda bijya mu byiciro nko kubona nyine ari ibyiciro hasi hejuru hejuru hejuru itisi hagira aho igarukira barabibonye n'uburyo ubibona abayambara jinsi igira aho igarukira koto iki byose eh, hari abantu bafite imiterere imeze ukuntu ku buryo kwambarira ahangaha atanabibasha mm. noneho ugasanga bitewe n'imiterere y'umubiri wiwe mm. agapakatira karamba urumva bitewe n'imiterere y'umubiri wiwe mm. ugasanga none ipantaro yambariye hasi noneho wowe wamubona kuko utanabikunda ugahita uvuga ariko kubera iki uriya muntu w'umupapa yambaye pake ko ngenda njya mbabona ndagenda nababona kwanza papa ni munini amazu nyine munini afite gutya hanini mm. kubona ipantaro yambara ahangaha oh amubona nk'ibyo nakubwiraga kubera bagiye avuga ko nta nicyo bitwaye asohotse muri benzi yiwe agiye mu kazi atayicara ava mu modoka haguruke agapantaro ke rwose aje igeze wumve nyine kari hahandi mve ko karakomeye ntabwo kari butakare mm. nta nubwo ari bushyiremo bwa zino ntoki zigenda zamara amantuza agenda ajya mu biro bye serivisi ayitange neza nese ukuntu nk'uko kuko urumva utangiye urugero ko wenda hari nyine arabyibushye hmm. hejuru cyane hari abantu tuzi nyine bateye gutyo hmm. ukuntu nyine ku buryo aha hejuru atari bubashe kugura wa mwenda ubyimbye hejuru ngo ah. umanuke wongere ubyimbe nyine eh, ugasanga nyine yaguze ka kenda ari bufatishirizemo hano nyine noneho na wa wundi uteye bizima umeze neza nta kibazo na kimwe afite nawe agashaka gukubitamo ka gapoketi ndekereza ko noneho ibyo rero muriganana ntabwo hari abenshi bambara poketi nk'uburyo bwo kwigara atari uburyo bw'uko ayikunda bati ngewe niba mbona eh, kanaka yayambaye nanjye ngomba kuyambara ntabwo biri ko nanjye ntari bukambare hmm. uretse kubeshyira abambara poketi wigeze hmm. ukora risaci hmm. ubushakashatsi bugaragaza yuko abantu bambara paketi bayiganana cyangwa wenda babikora uko babishaka njye nageze kubaza umuntu amaze se kuki ukunda kwambara ipantaro wayipfukise gutyo nuko mbikunda gusugo kumuna gusubiza ngo nuko mbikunda icyo ni igisubizo nyine amarangamutima imikorere imitekerereze imigirire ye ni kwimutira ko abatipe benshi nzi mm. aragenda ko ati sikwa gatanu mm. nuko turi muri kovide mm. eh, tuvuge ko ari iminsi isanga ati uyu munsi dufite gahunda naha ibirori bihangaha gutya na gutya uyu munsi ndambara timba yanjye ipantaro yanjye ya iri big imeze ukuntu mm-hmm. aga tisheti ndenze agashati n'ingofero eba icyo gihe ndaba nifunze meze neza niba ndemutse ibirori ndabiyobora nemye meze neza noneho uwo muntu tuvuge niba wenda afite influence mu bantu niba ari umuntu wenda abantu bareberaho mm. niba ari ibirori bigiye kuba uwo muntu akaba ari uri bubiyobore mm. nkaza ndi urubyiruko mm. nkabona wa muntu ameze kwa kundi nkabona eh, abantu arayobora neza emusinga abantu turazamura ko eh, byagenze neza byagenze neza wow ni kuriya abantu baba yewe ni kuri ibintu bigenda bavuga ni kubera iki mutagira gutya reka mwereke nk'urugero rumwe mm. ah, urabizi nta muntu ukura adaciye muri adoresanse cyangwa mm. se adoresanse bitewe mm. abakobwa banyura yabo ngo banyura ariko nta muti unyuramo urabizi ko n'utayinyuzemo ingaruka ziza nyine ugira ngo ya byatari nyine rero <laughs> byatari muri adoresanse niho burya ibintu byinshi bipfira si hano muri afurika mbwira nakubwiye ibintu dukora twirefera urubyiruko twirefera ku bantu bafite ibikorwa bikurikiranwa eh, niba umuhanzi runaka yakubiseho tentire mu mutwe w'umunyamerika mm. njye sinigeze mbasha wenda kureba izo televiziyo zo muri amerika mm. ariko wenda nanone mbi i kigali mbe i kigali mbonye undi muhanzi wo mu rwanda ntavuze izina nawe yakubiseho tentire mu mutwe yagize ukuntu nyine umusatsi yawukoze ukuntu mm. mbona yambaye ukuntu ndamukunda nkunda ibihangano bye eh, indirimbo ze ndazikurikirana nzibitse kuri telefone yanjye iyo ndi gutembera mu muhanda nizo mba ndi kumva uwo muntu physical appearance ibintu byose ndabikunda hmm. wa mwana uri gukora kwa kundi hmm. nta kintu na kimwe umubyeyi afite kuba yamubwira ngo reka ibi bintu kuko wanamukubitira kumwica ahubwo ikintu wavuga ni iki niba uri wa mubyeyi ukabona umwana wawe yambaye poketi ukabona ntabwo bikunze mwicaza umubwira ati mwana wanjye gutya na gutya ibintu bigenda gutya na gutya hmm. ariko kugira ngo umubwire ngo uhite ukuramo poketi gutya na gutya kuko hari abana bava iwabo mu rugo ari abana beza mm. bitwara neza mm. badasimbuka badakora ibikorwa bibi mm. yagera muri sosiyete nk'iyo ngiyo yagera ku ishuri yajyanye yambaye amapantaro nyine amwe yo gukuriramo nk'uko bivuze agahita atangira kujya gucisha ya pantaro wagira ngo umwana wanjye ko namugura iniforume eh, nkiga muri segonderi eh, amaderegiteri bigeze gusanga nyine abakobwa amajipo bayaciye nyine yabaye iya yamaze kuba nka sentire hmm. <laughs> abahungu amapantaro yabamishwa ku buryo hari uwo nari nzi yajya gukuramo ipantaro hmm. akabanza agaca bugufiya agafata urwembe agakataho akantu gatoya uri hmm. kumva hasi akayikuramo yajya kongera kugira kwambara akongera akadoda yakata akantu gatoya uri kumva nk'uwo mwana kumubwira ngo wowe runaka mbese ubwo ntabwo utashyize ko ari ubugegera ubwo ngubwo ubwigegera ah, rega mbese uri kwambara paketi ubihuza yuko umuntu wambara poketi ashobora kuba afite n'indi mico idasanzwe muri sosiyete oya wenda sinabihuza ngo n'imico n'iki eh? ah, reka nkubaze ikibazo gitoya mm. Kuki usanga ahantu hakomeye reba wenda nka guverinoma wenda nko muri reka dufate guverinoma si byo ni ahantu tuba tuzi yuko hubashywe ni ahantu tuba tuzi ko hasi nyine hahabwa icyubahiro gikomeye hmm. ese wambwira nk'umuyobozi hari nk'umuyobozi ushobora kuba uzi ushobora kuba wambara pocket hari ahantu nta namuzi namuvuga uramuzi <laughs> nubwo namuzi namuvuga <laughs> gusa akenshi tubona yuko batazambara hmm. n'uyikunda ntayambara hmm. kubera ahantu ari nyine kubera ukuntu itagaragara neza reka mbyite ukuntu bivuga ko bavuga ko itagaragara neza sibyo ah, ntabwo ushobora kubona umuntu muri mu nteko mu meya iki mm. hari minisitiri uramubura yambaye poketi mc mm. nta mu mc nabona mu bukwe yambaye poketi mm. baravuga ngo eh, ngo hari abakecuru eh, ngo eh, ngo ndayizamura hari abakecuru urumva nyine urumva batamvuga nabi nyine kanjye kugaragara nseruke neza nyine nseruke nta kintu kimwe nta kibazo nyine na kimwe wenda batazanye batazanyima kandi kazi twakorera mu mabanki mu mabanki tuzwi n'abatipe n'umutipe wifunga atati nge sinshobora kwambara ipantaro igeza yageze muri banki tubona yayizamuye nta muntu sindabona banki yemerera umuntu kwambara poketi Ah, navuze za zindi nyine zimwe zoroheje kwa kundi ushobora gukamanuka yambariye mu nda cyane ukakamanura gato ntacyo bitwaye katagaragara nako ni kakandi katagaragara ntekereza ko rero n'ubundi mva ko ari ikintu kigaragara nabi muri sosiyete na kigaragara nabi reka dufate n'aho hanze mm. reka dufate n'aho hanze byerekana isura mbi nyine ifite isura mbi y'uburara uburara burara ni mu mutwe oya burara ntabwo ari mu mutwe oya burara ntabwo ari mu mutwe kuko burara iyo aza ko ari mu mutwe twakabonye abo ba lil wayne ba Lil Wayne bande sinzi umuhanzi sinibuka uwo ari we ni Lil Wayne sinibuka uwo ari we wegeze wegeze kubonana na na Obama ntabwo nibuka uwo ari we hmm. ndibuka neza ko icyo gihe ntabwo yari yambaye pocket kandi n'umuhanzi yagiye muri white house yarayinjiyemo hmm. ariko urebye uburyo yagiye yambaye hmm. yagiye yambaye nyine nk'umuntu agiye ikorana n'umuyobozi ukomeye eh, ari smart kwa kundi twamubonaga hanze yatweretse indi shusho nyine y'undi muntu erega ikibazo cyanyu ni kimwe mm. abantu mudakunda paketi mm. we nagaruka utayikunda mm. nagaruka utayikunda ahubwo hari ikintu cyo kuvuga ngo urabona sinangamiye wenda urugero sinangamini dufate urugero rwa rw'amamini wenda ko ku mukobwa kubona umukobwa we wambaye poketi ni ibindi bindi ariko biriya bintu ni ibindi bindi ubona ari sawa eh, mbona ari umusosi mbizi mba <laughs> mbona ntazi ukuntu bisa noneho by'umukobwa we ni ibindi bindi ariko ukabona wenda nka mini sinangamye mm. hari nshobora kuba nyanga ku giti cyanjye wenda ngiye mm. ntayambara kubera ikibazo runaka ariko nshobora kubona umuntu uyambaye nkabona ni nziza mm. ariko nanjye hari mini mbona nubwo ndi umukobwa avuga ati no no ntabwo yambaye yibagiwe kwambara nyine ntabwo biba bine <laughs> kandi mbizi ko ari umukobwa mbizi ko ari mini yambaye kandi ari mini bisanzwe nabo tuvukana bashobora kuba bazambara cyangwa nanjye rimwe rimwe njya nzambara ariko ugera ukavuga ati eh, no yarengereye yibagiwe kwambara nk'uriya kuko yajyaga hehe nk'abandi ukabona azamutse kuri moto wa mungani mm, kumutandukanya na motari biranze kubera ko ntabwo biri bukunde nibishaka nashaka kwitandukanya na motari ibibazo biravuga ibibazo biravuga ko araba yicariye nabi ngo imbere yiwe nyine mm. na poketi hari abantu mwambara poketi hari umutipe nawe wambaye poketi mm. agiye gutega moto arangije ko akundi mwurira moto nyine ntakubeshye usibye kwihagararaho yarayambaye ishobora kuba ipantaro yahise igera nk'aho ikabutura menya nayo ikabutura yarigarukiye menya harayisaga kuko aho yarayambaye <laughs> ubwawo atera akaguru kugira ngo yicare kuri moto hmm. gusa hano hari ukuntu hari ukuntu mu bukore barenze akaguru inyuma kandi yambaye hari ukuntu abasore mwambare amapantaro yabo kanyita okay mwambaye amapantaro mukayegereza cyane y'amacupa eh. bya yindi kubyo njya kwikura muri busaba busaba ubufasha aha mm. noneho nakara gapantaro iyo ukambayemo pocket mm. kaba kakwegereye cyane eh. nakantu kakwegereye numva nutera akaguru ugiye kugira bya kunywa iri bumanuke kuko ntabwo ari ikintu kiri kiri stuck kigufasheho mm. yarazamuye ipantaro yageze nta ku buryo boxe ye y'imbere yayisigira nyine arabyikamana nk'umuntu uzi arabyoreye nk'umujama aravuga n'undi ntacyo ariko biba ni ugusarisha Eh. none se mubaze eh. nkawe iyo ubonye umutipe eh, wambaye poketi wowe umushanya gute umufata gute umwumva gute umukarasa gute nubwo nta muntu abwira wowe kuri wowe ubibona gute kuri njyewe ntago ntago najija umuntu kubera imyambarire ye ahubwo namujija bitewe no mu mutwe we like niba nkubonye wambaye poketi ntabwo nshobora guta nkujija aho ako kanya nyine hmm. ariko niba wenda ngize amahirwe y'uko tumenyana cyangwa tukaganira si byo mm. nkaba wenda nakoze se kuki wambara paketi ikabije nyine wajya ugerageza nyine kwizamuka nkumva nyine ibitekerezo byawe aho niho ndica kuno no gutangira kugukarasifayinga mm. nkaba rero reka nkubwire nta nta simbizi nta mu mutwe nagutekereza neza nyine hari ukuntu ubona umuntu nyine muri make umutipe wambara paketi ntazajye akiza kukubwira <laughs> Eh, umuntu wambara poketi mm. w'umutipe mm. niba afite n'urwo rukundo rwamusajije mm. nashaka wenda azajye nta handi bavuga ariko yambare uko ubishaka wowe oya ayizamure nyine ayigeze aho ntakwiriye eh. se ntiherega ahakwiriye oke yambare ku buryo reka muhereze nk'urugero si byo mm-hmm. wa musore niba wambara poketi ikabije igeze nkaha wenda si byo gerageza uburyo niduhura ngewe sibyo mhm. wumva hari icyo ushaka kumbwira sibyo ambara ya poketi uzi yuko n'umubyeyi wanjye ahari budusange nibwo yadusanga iwawe ahari budusanga ariwo hose yadusanga mu nzira hehe nyine utari bwikange uvuga ati kanzamureho hari ukuntu baba amubona agahita ashaka kuyizamura nyine umubyeyi mhm. agahita umubyeyi akijijisha ukuntu ababyeyi bijijisha mhm. agakomeza akicira nk'aho nta cyabaye wajya wibaze se ko yakizamuraga yakijyana akaba ariyo batangira guha kompurimenti eh, ku muntu ku muntu utari nyine mm. kandi yo kujya kumuhereza eh, intuze ati mama yavuze ngo kutakizamuye mm. nawe arijena urumva ni ugiye no kumujena nawe sibyo rero yambare ya indabo ngo niba mpagaze mu muhanda nta kibazo na kimwe ndi bugire mbese yambare cya kintu uzi yuko ni ahantu hose uraba uhagaze mm. ahantu hose uraba uri niyo wabona ndi niyo bagutumira akanya bakavuga ati muri muri hehese ahantu hakomeye baraguhamagaje ntuvuge ati reka mbanze igihugu cyangwa nuhita utangira kuvuga ngo wibiguruka ntibiziguruka hano hari ukuntu abanyeshuri iyo mu kigo cy'amashuri baba bambaye amapoketi babona ngo purefaraje mm. ukaba utabona nawe undi w'imbonga mwari musanzwe muzi ukatubona mm. ipantaro yageze aho ikwiriye kubiri mm. ah, ah, ntabwo ibyo ngiye ari byo yambaye ipantaro ku buryo n'umuntu wese uri buze ari buhagarare ku cyo yambaye hanyuma se umuntu yambara ipantaro kuko cyangwa se yambara mu buryo runaka kuko mm-hmm. abandi bari mubone mu buryo runaka cyangwa abyambare bijyanye n'umutimanama we kuko ubundi byakabaye byiza umuntu agiye yambara eh, simvuze ngo agendeye ku marangamutima y'abandi mm. ariko byakabaye byiza nanone ubezingiye ku marangamutima y'abandi mm. kuko baravuga ngo eh, ushobora gucumuza umuntu sibyo mm. ushobora gucumuza umuntu utabigambiriye sibyo wowe witwa ngo ntabwo wabigambiriye ariko wamucumuje sibyo Uh, si tujya tubabona hano hanze gusa umukobwa yambariye mini hmm. tujya kubona ukabona polisi iramutwaye nturabona nka buriya polisi kabura batwaye mbese uba utekereza ko yasohotse atabizi ababizi arasohoka yumva anabikunze ariko ikikwereka ko nyine ibintu yambaye hmm. biri guteza ikibazo polisi iraza nyine ikamutwara rero ibyiza ni uko wakwambara ikintu sibyo ikavuga hmm. ngo ese iki kintu ngiye kwambara ndagikunze mu by'ukuri ndagikunze sibyo ariko se hanze ngiye kujya baramvuga bati kuko nanone tugizwe no hanze niko nanone navuga ntabwo turi mu isi ya twenyine uri mu isi ya wenyine wakakoze ibyawe wenyine ku giti cyawe wakajya unabyuka niba wumva ushaka kubyuka nta kintu wambaye hejuru ukajya nambaye igituza gusa kuko mva ko ndi mu isi ya njyenyine ariko impamvu wivuga ngo reka reka nambare ni ukubera ko uba uri buhure n'abantu sibyo byakabaye byiza rero tugiye tubeza injyana none kubo hanze ntitubihaye value cyane kuko hanze nshobora no kwambara niyubashye akavuga ati kambaye nabi cyangwa se kuki bitewe na environment mugezemo kuko niba ngeze muri environment yambara pocket gusa ntayambaye sinundi ndagaragara nabi tubona buca ahubwo gusekira gusekino ni cyane cyane abasore murabigira ibyo bintu ugasa ibiki ugasanga musobanutse umuntu umuntu nyine ubona ko nta ubwo niba budasobanuka urahita uvuga ngo abantu bambaye paketi n'abasobanutse kandi harimo gusobanukirwa narenze abantu bari abantu basobanutse ibyo nashatse kuvuga bari abantu mm. basobanutse bambara poketi baba baba bisanishije nahita mbivuga ngo nibo bisanisha na bariya bantu wana mm. hari ikintu ushobora gukora agatakuga ntabwo uravuga nk'ikintu imvuga isanzwe ukavuga nk'ikintu agatakuga ngo uvuza imvugo y'ibirara imvugo nyandagazi inyo yamvugo nyandagazi no siyo mm. mvugo iyo mvugo saba ari nyandagazi sometimes nuko barayumvanye nyandagazi mm. hari ikintu ukora bambabarire sibyo ariko hari ikintu ukora agatava ngo nanga imikino y'ababoyi mukina mm. nyamara ababoyi nta mikino bagira imikino nabo ni abantu nyine ariko impamvu bayise imikino y'ababoyi ni ukukwereka ngo uburemere bw'ikintu uri gukora hari ibintu ushobora kubikora muri mu rugo bisanzwe wakina n'umuntu muvukana cyangwa n'umushuti wawe ukajya kumva umubyeyi ati mureke imikino y'ababoyi mm. sibyo nta urumva ako kantu k'ababoyi bashyiraho ntekereza ko atari ukuvuga ngo ni abakozi bo mu rugo mm, mm, ntekereza ko atari icyo ngicyo nyine bashaka bashatse kuvuga ko ako kantu nagara akantu gakwiriye abantu nk'amwe nyine abantu bibashye nk'amwe abantu bajijutse nk'abana bize nk'amwe nyine ntekereza ko rero na pocket ariko bimeze niba nshobora kubona poketi ku bantu b'ibirara abantu polisi mbizi yuko ah, iyo ifashe amabandi bambaye poketi amabandi ari hano ajya ahantu hari abantu biyobyabwenge byishe ni poketi jya hehe ese ngewe utagize ikintu kimwe mbuze nakwambaye njye ntambaye poketi ndapfa ni ntambara kariya kantu k'agapoketi nta kintu na kimwe ndi butakazeho nibyo ibyo mm. uvuga uh, birumvikana ariko uh, ku rundi ruhande nk'uko nagiye mbivuga amarangamutima y'umuntu wese awutwaramo ibintu ubwabyo ushobora gutuma umuntu yambara mu buryo runaka ubundi mm. akamuntu ukundi kuntu Eh, wenda turi no kugana ku musozo hmm. tugenda wenda kugisa nk'abanzura kuri iki kintu ngiye kubaza hmm. wenda ku ruhande rwawe ngo nanjye wenda nshaka kuza kuvuga ku ruhande rwanjye ko mbibona hmm. eh, tugana wenda kuri uwo musozo kugira ngo eh, gahunda zindi zikomeze twaje gusanga yuko urwo rubyiruko cyane cyane urw'abajene b'igitsina gabo aribo dukunze gusangamo bambara izo poketi aribo bakunda kwambara iki kwambara izo poketi nk'ababyeyi kuko byanze kunze igihe nkurikije uko mbizi hmm. iyo umwana amaze kugera mu myaka akenshi cyane mu myaka cumi n'itanu w'umuhungu hmm. nibwo atangira gufata indi mico atarasanganywe nk'ukwiti hmm. makwafe nkweto nyine ibintu nk'ibyo ababyeyi bafite izihe nshingano abarezi muri rusange abarimu n'abandi bafite aho bahurira n'abo bana ni izihe nshingano bafite ni uruhe ruhare bafite kugira ngo ah, babashe gutanga inama uburere inyigisho nzima ziboneye kugira ngo wa mwana akure yumva yuko kwambara poketi atari ikintu leta cyangwa se mm, inama igihugu cyacu hmm. gishyigikiye hmm. atari umwambaro ugaragaza umuntu neza nka muri sosiyete hmm. ahubwo bakumva yuko kubikora uramutse ugiye kubikora bitari ibintu bizakubahisha ku buryo nyine umwana azakurana izo ndangagaciro avuga ati abantu banajye imbere y'ababyeyi yaba hmm. abarezi yaba iki kino kintu barakinguje hmm. ababyeyi ni ikihe kintu bakorana rero hari afite ibizengesho batanga ku bana babo kugira ngo ibyo bintu bice babikorane hmm. ntekereza ko nta kindi usibye gukomeza kubavuga ubwo abana iyo bakuze bakura benshi natwe kuruvuga ngo nzaba kagame nzaba nzaba umusirikare nzaba minisitiri kanaka kuko ariwe nkunda nza buri mwana wese areba umuntu ukomeye nta kindi usibye kumubwira ati ese ko ngo nzaba kagame urabona kagame yambaye icyo kintu ushaka kwambara urabona akora icyo kintu ushaka gukora sibyo kuko numwereka numwereka eh, fagiti ibintu uri kumubwira arabyumva wa mwana ariko namubwira ngo ntugakore iki hari ikintu umubyeyi ushaka kukubuza kuvuga ngo ntugakore iki kintu kwibaza se kubera iki hanyuma mwana mm. kuko nda runaka tutavuze izina mm. wambaye kwa kunda kandi kwa niwe nkunda niwe nshaka gukurikiza reba noneho wa mwana ukunda wa muhanzi ukora cya kintu nyine sibyo noneho uramubwira se mwana niba ubona yuko ukunze uyu muntu nyine sibyo mm. ese ukunze wakunze niyo wakunze nda imyambarire ye uburyo yambara uburyo ameze uburyo bimeze guta nyine sibyo noneho urambwira ngo urashaka kuba nkawe sibyo kugeza ku kihe kigero ese ubona yaragiye ageze ku bimwereke byose kuko umwana ufite kubimwereka hari ukuntu abahanzi nkaba wenda nshaka kuba Chris Brown sibyo urugero nshaka kuba Chris Brown sibyo Chris Brown ntuzi ikimutera kwambara biriya bintu sibyo arabyambara ariko wa mwana nubwo ushaka kumukurikirana ntuzi impamvu ya biriya bintu wenda hari igituma byambara ariko se wowe utekereza wowe n'iki kigiye gutuma byambara jisite kuko umukurikiranye gutya mukunde ukunda ibihangano bye umwigane ukora iki ariko hari utuntu tumwe na tumwe nyine ababyeyi abayobozi kuko niba ikintu cyanzwe n'umubyeyi wawe kikanywa n'umuntu urenze umwe babiri batatu kandi batandukanye mu buryo butandukanye hari ikintu umubyeyi ashaka kukubwira ukagira ngo ni ukukujena icya mbere ariko iyo ucyumvishe ku mubyeyi wawe ejo ukacyumva ku wundi muyobozi ejo ukacyumva ku yindi nshuti bitubona ko ka karimo question mark niba abanye tuzi ko amacupa ni ikintu cya mbere kibera abanyeshuri kubona umunyeshuri wambaye agapantaro k'agacupa kamwegereye gasa neza aba kamanutse neza ubona uriya munyeshuri asa neza twe niko tubibona n'ababyeyi ko babibona ko nyine wenda ubusa usa neza sibyo ariko niba umudiregiteri akubwira ati ibi bintu hoya ntabwo ibi mujya mu mubyambara iwanyu iyi ni fome ni ukuvuga ngo ipantaro ko twayiguhaye ambara gutya nyine menya ngo impamvu abikubwiye si ikintu kibi kuko nta muyobozi w'ishuri wifuza ko n'umunyeshuri wasa nabi aba ashaka ko umunyeshuri wasa neza nyine menya ko hari impamvu nyine nyine guca nagira abana inama niba ari ikintu umubyeyi wawe akubwiye nyine wenda niba utacyumvishe baza inshuti zawe hari ureka inshuti ntubaze inshuti zawe zazindi wegereye kuko hari ukuntu ushobora kubaza inshuti zawe hari rwa rubyiruko n'ubundi baza bakuru bakuri hejuru nyine baza ntubaze umuntu umwe baza umwe baza tantine baza tonto baza baza abantu benshi ufite abantu benshi wabaza bifite nawe kwikorera research kuri google ujya kubaza ese pocket ibi haba wenda ibi byayo byiza byayo nkabanza nkabireba nanjye nkabinosonga nkamara kubicishamo amaso nkavuga ati noneho ngiye kubikora ese biranyubahisha kuko hari n'ukuntu nshobora kuyambara nafunze umutwe ariko nagera hano hanze uko nsohotse nkajya kumva ngo umuntu arambuze arambuze arambuze nkataha nongeye kuyambara nibyo wenda nk'uko ubivuze nibyo koko eh, ntabwo urubyiruko wenda umuntu yarujya inama yo kwambara pogeti mm. kuko eh, n'undi urebye muri sosiyete nyarwanda nk'uko bivuze abo bantu bakomeye tuzi abayobozi abo umuntu areberaho ntabwo izo pogeti bazambara mm. cyane ko atari n'umuco w'abanyarwanda mm. ah, icyo umuntu wenda n'ubundi yavuga ni uko ababyeyi bafite inshingano ndetse ziremereye cyane zo kwigisha abana babo uburyo bagombye kwambara n'uburyo bagomba kugaragara muri sosiyete mm. barimo yaba iyo mu rwanda ndetse n'ahandi aho ariho hose kuko uko ugaragara nyine akenshi nako umuntu agufata mm. niba nyine umuntu akubonye nyine wambara gutya agafata nyine nk'abantu bari aho ngaho ikindi urubyiruko bigendera ku mitekerereze cyangwa ku myitwarire y'abandi bantu babona bafite impamvu nk'uko babivuze mu kanya bafite impamvu bakora ibyo bintu kuko niba wenda nkawe ukunda gusenga gatanu ku munsi ubundi hmm. bwo gusenga nyine muri sasa bagusenga ariko hari hmm. impamvu bikora wenda hari igihe bikora nk'igitangaza twaba tuti imana yankuriye igitangaza kubera iyo mpamvu hmm. umunsi nasenga inshuro eshanu atari ukugira ngo wenda nkeka ko ndi umuntu mwiza kugira ngo bizatuma umutima wanjye wumva niba urubohotse kuko nsenga inshuro eshanu ku munsi hari impamvu bikora nanjye nkabikora wenda inshuro imwe rimwe na rimwe nkashaka kubikora inshuro eshanu ntazi impamvu ubikora nkashaka kwigana ugasanga rimwe na rimwe birananguye urubyiruko nirugerageze rwo kwibanda ku mico y'abandi rutazi impamvu yabyo mm. aho byabyo bakora ibyo bintu ahubwo bumve yuko eh, nibo eh, u rwanda cyangwa se igihugu cyacu mm. gitezeho nyine eh, rwanda nibo rwanda rw'ejo mm. nibo bari umuntu bazareberaho aho kugira ngo ukurikire imico idashimwa n'abantu mu bana ahubwo aho umuntu wese akubonye kuvugiza undi uravuga ati ndebera ni wundi ndebera ni wundi wajya kwaka serivisi ahantu runaka akavuga ati se mbese wa wundi twabaje ubundi gutya bigenda bimeze gutya gutya ibyo rero uh, biragaragara yuko rero wenda uh, babashe wenda kino kiganiro mm. hari icyo buri bukuremo yaba urubyiruko yaba buri wese ushaka kuza kukireba cyari mm. ikiganiro mpaka kugira ngo turebe ese koko mu by'ukuri eh, pocket kuyambara bimaze iki ese inyungu mm. zayo ni izihe ese yaturutse hehe ese umuntu yambaye umufata gute mm. ntekereza yuko buri wese aza gukuramo ibyiwe ni ukuri buri wese aza gukuramo ibyiwe nawe muduhe ibitekerezo byanyu hari ubwo ushobora kuza kutubwira ati nyine mwabogamye cyane poketi niza ushobora no kutwemeza mm. buriya dushobora kuba ushobora kuvuga ati nubwo muvuze gutya nyamara ntimuzi icyiza cya poketi mm. wowe uze kukitubwira nta kibazo ubu ubutaha twazongera tukagaruka tukubwira ibyiza byayo mu gihe kugeza ubu ngubu tutarabona icyiza cyayo ariko ubwo niba wowe ubona ko harimo icyiza uzi ko gihari duhe duhe igitekerezo cyawe kitubwira ati iki ngewe utwereke na fagiti twemeza yuko icyo gitekerezo cyawe duhaye ari icyo koko nibyo rero iyi ngiyi ni yero tivi ikiganiro ni isoko y'ubumenyi nizere ko muzamukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi mugakora live mugakora share mugakora subscribe ndetse mukajya muri comment mukaba mwakandika bijyanye n'ibyo tuba twabagejejeho kugira ngo eh, mutubwire ibyo wenda ubutaha mwumva twaganiraho Eh, muduhe inama ndetse eh, mutange n'inyunganizi zanyu ni byiza cyane ni byiza yuko abantu uko bakomeza kudukurikirana ko bazajya bakomeza kugenda babona ibintu byiza cyane kandi bibaryohera yeah share comment subscribe and like ciao